Nah, di sini guys dari FS Channel, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Link-nya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oh, ini bapaknya ya. Yang pakai baju merah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putu mayam. Putu mayam. Ini nama ustaz ni bukan ustaz, ada Oh, ni. Ah. <laughs> Putu mayam ustaz ni buka abang ustaz? Bukan saya. Kan <laughs> saya ambil kena ni. Yang buat ni ustaz? Ah. Oh, bagus ni kalau ustaz yang buat. Oh. Ada keberkatan dia. Berapa ni, Bang? Satu. Oh my god, ini namanya putu mayam, guys. Ini kalau di sini apa ya namanya, guys ya? Di kampung saya itu dulu waktu kecil saya sering makan ini. Ya Allah, ada juga di Malaysia kayak gini, guys ya. Banyak bungkus sama mak. Saya bawa air ini 30 tapi dah ada tinggal baru satu orang yang beli. Oh, berapa seorang. Ah, kemayan apa hijau ni? Hijau tu pandai. Yang ni biasalah. Ah, original. Original. Ni uh, gula, perang. Gula perang. Gula, gula perang dengan kelapa kita. Kelapa. Ah, kita kukus dulu lah. Uh. Kita cepat ah. basi lah. Kalau sampai malam pun. Ah, ada berapa keping dalam ni? Dalam ni ada lima keping. Abang baru niaga ni berapa lama tu? saya niaga sini dalam Empat puluh empat tahun, Masya Allah. Sebelum ni kerja apa? Sebelum ni saya Dah berhenti lama dah 12 Dah 10 tahun dah berhenti ha. Ah. Sebab dia sakit lah Sebab saya gaut tu kan Oh. Gaut Bengkak-bengkak semua tangan bang. Allahu Akbar Guys ini ini kenapa guys ya Kok bisa ya guys ya oh. Bengkak-bengkak semua tangan Nah ini ini kenapa ya guys ya Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Ya Allah ah. eh, Besar bang. Besar tu. Terkejut tadi saya tengok. Besar. Solusi pun saya tak tahu apa benda. Doktor cakap apa? Doktor so operate sebenarnya. Jadi saya ni cari makan macam ni. Rasa nak masuk uap tu Yang bengkak-bengkak tu gout eh? Haa gout Allah. Ah. Kaki tak ada kaki? ada. Benjol mah. Oh besarnya bang. Kesian abang diri lama ni. Tak buat kerusi bang? Tak tak. Insya Allah lah. <laughs> Abang ambil dekat Ustaz berapa satu? Satu saya ambil kan RM2.50 Okey uh, Saya RM4 Okey RM1.50 uh, lah satu abang ambil uh, Abang dapat Ab Boleh habis? Uh, Alhamdulillah kadang-kadang Kadang tak habis pun kadang habis lah macam tu Macam mana abang bawa motor dengan bengkak-bengkak tangan uh, tu? Ah, boleh lagi lah Kadang-kadang tu sakit Ya lah, Allah kan? Tak boleh pergelangan ni kalau sakit memang saya tak boleh motor Tapi kadang-kadang paksa da, Dah lah. berapa tahun ni kena ni? Saya dah 11 tahun lah huh? Oh tu yang lah. tu yang dia bengkak-bengkak tu. Sekarang makan ubat apa yang eh, pecahkan pecah, pecah uric acid lah. Uric acid kan? Eh? Ah, ha, hari-hari makan. Ambil ambil free lah kat uh, klinik kan? Ha, nak operate tu sebab kita cari makan niaga. Jadi kadang masuk ubat kan tak ada pendapatan pula macam tu lah fikir kan. Hmm. Rumah nak bayar kan macam Allah. tu. Okay bang, saya nak bungkus empat. Empat. Ha, boleh? Boleh, boleh. Okey, saya beli abang letak sini dulu. Saya nak rasa dekat sini boleh? Okey, boleh, boleh. Uh. Wow. Eh, sedap guys. Masya-Allah. Kan, ni. Uh, halus-halus ah. Cantik ni. Ah, tengok ni, kelapa ni. Betul-betul putih tau. Putih. Ah. Ah, tengok dia dah ah, bercampur oh, dengan gula, gula perang. Campur kelapa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak menarik. Putu mayang pandai. Putu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur lembut, manis. Weh, sedap. Eh. Hmm, betul lah. Dia memang makan kena campur macam ni. Ai, sedap nah, sangat susah mesti. Susah makan nasi tu boleh lah sup beli ni. Banyak ni, berapa keping ni? Satu keping. Dua keping. Tiga keping. Empat. Lima. Korang yang ada section tiga, belakang McD ni je. Ah, Bistro belakang Bistro eh. kan? Shit. Ha, abang ni kat sini. Korang boleh datang makan sedap terpadu sempol. sedap bang lembut lagi satu tekstur dia tu halus-halus saya suka ha. okey boleh tak saya nak tengok ada lagi dalam ni oh saya jenis kalau saya dah makan saya nak bagi orang rasa kalau saya nak beli semua boleh boleh selalu orang beli berapa selalu dia orang ada beli dua-dualah ha. boleh tak saya nak minta tolong abang bungkus dua-dua-dua saya tolong boleh boleh macam mana bang seronok niaga ni Alhamdulillah. Pengalaman baru ke dah pernah berniaga sebelum ni? Dah pernah berniaga. Dah pernah berniaga? Berniaga apa sebelum ni? Sebelum ni saya berniaga uh, ikan pekasam. Wow. Wow. Uh, Macam-macam lah sabu besar. Apa yang boleh ah. uh. Apa yang boleh buat duit? Alhamdulillah. Bagus. Yang penting kita tak putus asa bang. Betul, betul. Kita nak bagi orang macam ni ni bang. Hmm. Tapi boleh ke kita bagi orang ni? Boleh. Boleh. <laughs> Masya-Allah. Ya, Syukran jazilan. Cik hari ni saya buat belanja. Ha, betul. Ya, bagi putu mayam abang ni. Ha. Ya, selamat jumpa saya. Ya. FF channel Ya, betul kak. FF channel ya. Ini bagi percuma. Selamat menjamu selera abang kak. Semoga orang rasa hari ni dia beli lagi ha, kita doa-doa sama kan amin amin nah, bagi amin ya Allah ha apa putu mayam sedap ya yeah. kasih eh ya sama ya yeah, sama assalamualaikum abah-abah handsome ni nah bagi free oh terima kasih bang Ah, okay. Okay, kenal lah banyak juga yang ramai yeah. yang kenal kan. Bungkus, eh. okay. Hari ni dah ada orang beli kan? Kita nak bagi orang je ni. Ah. ah. Assalamualaikum okay. Putu Mayam Makan Adik mesti okay, suka adik ni mesti suka Putu Mayam Okay. Tadi saya ada rasa satu tau Jadi kita buat banyak sangat bungkus Terbagi orang Siapa yang Terambil tadi tu yang saya bagi dah makan tu Minta maaf ya Minta maaf sangat okay. Awal sikit hari ni Pernah awal sebelum ni macam ni Oh Habis cepat Okay. tak ada lagi jadi tadi pas Abang Fahmi ya, Abang Fahmi ini makan ada yang keikut guys ya, yang dimakan itu guys ya Allah. ini pun paksa lah. Paksa sebab nak cari duit. Gagah kan juga. Gagah. Jadi tadi 4 kali 29. 4 kali 29 berapa ah? 116. Okey, ya, kita tengok adakah betul jawapan itu. <laughs> Wah, studi milion. 116. Wah. Ui. Tak sangka betul matematik power lagi. <laughs> dua puluh lah total lah kira. Set yang saya makan sekali. Boleh mai. Eh? Yang ni untuk abang. RM120. Banyak ni. Tak apa. Harus. Allah. Ambil bang. Terima kasih. Ya. Yeah. Dalam ni ada RM700 daripada penonton FS channel daripada Yasa Makfirah. Allah Si pagi ni bang. Insya-Allah. Oh, ini anak saya minta. Tak apa, tak apa. Tak saya nak bayar duit tak saya. Cik, benda dia bagi kata tapi kita tapi kita bayar. Berapa tu PMJ-nya? Allah yang, yang ni Pak Abijah mana yang Ketemu sekali Sekolah menengah Sekolah menengah Test dia mahal sikit Oh Cikgu dah bagi aset Tak bayar tu tongkat kan Hmm Allah Cukup ni kalau 400 nak kena bagi abang Semoga abang terus kuat Yang penting kuat bang Setiap orang ujian dia lain-lain yang penting kita kena kuat Saya pula yang sebab hari ni Alhamdulillah lah Sebab saya Memang nak bayar anak saya ni. saya hari ni Niat hari ni niaga Allah Allah, Allah. Allah bagi abang hari ni Allah Rezeki Allah Akbar ha. Yelah kita Kadang Kerja Cari pendapatan ni Bukan untuk diri sendiri Betul Untuk orang-orang yang kita sayang Betul Anak-anak Isteri kan Tak apa uh, yang penting abang kena terus kuat jangan sedih-sedih uh, abang terus teruskan berniaga kami doakan abang terus maju jaya amin Allah sembuhkan penyakit abang amin panjang umur yang penting dipermudahkan urusan dunia akhirat saya rasa saya ada hadiah lagi lah untuk abang sebab abang cakap tadi anak abang ni cukup lah ada banyak tak apa tak apa je tu abang 200 lagi Allah. Betul, Tok Anak Abang. Terima banyak. Ya. Ha. Banyak ni. 900 sembilan kali. Kami berangsur dulu, saya Wan berangsur dulu. Jangan sendiri bang. Senyum sikit bang. <laughs> <laughs> Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Alhamdulillah saya dah beli Ketum Ayam Abang Hairul Sedap, lembut Jadi kat section 3 Depan bistro korang yang tengok video ni jangan lupa pergi beli sedap abang ni memang memerlukan betul okey memerlukan uh, pendapatan untuk biayai dia punya sakit dia punya anak semua okey jangan lupa like komen share dan subscribe FS channel Allahu Akbar guys Banyak pelajaran yang dapat kita ambil Daripada FS Channel ini Terutama istilahnya dalam hal masalah rezeki ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada kita tanpa perhitungan dan juga rezeki yang Allah berikan itu tanpa terduga-duga guys ya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita berusaha, selagi kita apa namanya itu mencari di muka bumi nya Allah Subhanahu wa taala, bergerak di muka bumi nya Allah Subhanahu wa taala, berniaga, berdagang dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirimkan ya melalui siapapun entah dari orang yang membeli, entah dari orang istilahnya bersedekah dan lain sebagainya. Itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut pasal rezeki. maka jangan pernah takut ya tentang istilahnya kehidupan kita ini ya burung hewan-hewan saja masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya burung yang pagi hari dia pergi untuk mencari makan dia akan pulang untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Apalagi kita manusia, manusia yang penuh dengan istilahnya akal, pikiran dan juga hati dengan juga tenaga yang mana makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka daripada itu teman-teman sekalian jangan pernah takut akan rezeki karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita. Kecuali kita mati itu beda lagi halnya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat Abang Fami dan juga Abang Wan yang sudah sharing kepada kita semua dan semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa terus berusaha karena banyak orang seperti abang tadi ya kan yang berniaga tuh dia ada sakit tapi dia tetap berusaha untuk apa menafkahi keluarganya dan juga apa untuk kehidupan dia Allahu Akbar support orang-orang macam nih guys maka kita pun dapat pahala. Maka daripada itu teman-teman sekalian, mari kita ya cari orang-orang yang macam ni ya kan. Orang-orang yang berniaga tapi kecil sangat. Dia baru berniaga ataupun ada banyak selanya orang-orang yang dah lansia, usia-usia emas, dia tetap berniaga. Sebab apa? Dia nak bertahan hidup macam tu lah. Dia berusaha, dia ikhtiar. Lalu mereka pun istilahnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ketika kita memudahkan urusan orang lain maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Itu kuncinya. Apabila kita berbuat baik maka insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri.